na dostupné číslo Lebo máme voľný víkend A nechce sa nám ísť von Stačí nám len film a prítmie Smerujeme do neznáma Pri tebe žarím a stáva sa zo mňa dáma Tancujeme spolu až do samotného rána Je gentlemana, nerobí zo seba bába A je sexy ako Channing, opity veľa loving Vraví, že rád varí a že najradšej má kari Aj keď nemusím kari, oceňujem, že sa snaží Snaží, snaží Je originálny, nikomu podobný Tak trochu nenormálny, vždy keď sa uvoľní Nebo premením za tvoj úsmev a užívam si ten vibe A keď ideme na večeru, stačí na McDrive <laughs> Nenosí mi kvety, škoda ničí ten raj Málo spoločných fotiek, nepotrebujeme like Rád sa zabáva, oddáva rytmom Rád fifúráva, má výťazný syndrom A každým týždňom si ma získava A radšej koná, než len rozpráva si, že bude môj posledný Jeden život nám nestačí láska je cit pochopiteľný Znamená, že iba s tebou chcem byť Keď skutočne miluješ si verný Ja a ty snad nerozlučiteľný Láska je cit pochopiteľný Znamená, že iba s tebou chcem byť Keď skutočne miluješ si verný Ja a ty snad nerozlučiteľný Jeden život nám nestačí Nám nestačí Vždy v tvojom objatí Sa cítim v bezpečí Tak to skúsme Som šťastná, keď si aj ty samobojaci Sa cítim bezpečí, takto skúsme Som šťastná, keď si aj ty Zostaň presne aký si na svete nevymením